હું છું ચેતન આહિર આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે સૌરાષ્ટ્રની રસધારા એપ્લિકેશનમાં આજે મિત્રો આપણે જવાના છે ભંડુરી ગામ જે માળિયાહાટી તાલુકામાં આવેલું છે શ્રી ગોકુલ ગૌશાળા ગોકુલ ગૌશાળા આજે સૌરાષ્ટ્રની રસધારા એપ્લિકેશનમાં જોડાવા જઈ રહી છે ત્યારે આપણે ત્યાં જઈએ આજે ભંડુરી ગામે વિઝિટ કરીએ અવનવા જે અવનવી સુવિધાઓ છે એ જોઈએ અને એમની ટ્રસ્ટીઓ સાથે મુલાકાત કરીએ તો આપણે જઈએ આજે ભંડુરી ગામે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 નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે આવ્યા છે ભંડુરી તમે બધાએ ગૌશાળા જોઈ જશે બહુ સારી એવી ફેસિલિટી છે અને ખૂબ સારા એવા સપોર્ટથી ચાલે છે આજે આપણે ટ્રસ્ટી મંડળ દ્વારા જ આપણે જાણીએ શું શું સુવિધાઓ છે અને આવનારા સમયમાં ડોનેશન મળે શું કરવાના છે તો પહેલાં તો આપનું નામ અને આપ શું ગૌશાળામાં ભૂમિકા ભજવો છો મારું નામ જયદીપ હિરાણી ધંધાકીય વ્યક્તિ છું અને ફ્રી ટાઈમમાં ગૌ સેવાનું કાર્ય કરું છું અને આપની ગૌશાળા કેટલા વર્ષથી કાર્યરત છે ગૌશાળા લગભગ ત્રીસક વર્ષથી કાર્યરત છે ત્રીસક વર્ષથી કાર્યરત છે અને ગામ લોકોનો જ્યારે સપોર્ટ કેવી રીતના છે અમારી ગૌશાળા ગામના સહકારથી ને લોકના સહકારથી જ ચાલુ છે અને ગામનો પૂરેપૂરો અમને આ બાબતે સપોર્ટ મળી રહે છે જ્યારે ગૌશાળામાં ગાયો તમારી ખૂબ સારી નરવીઓ ગાયો છે જ્યારે ગાયો કોઈ બીમાર પડે ત્યારે તમે કોઈ એવી ખાસ ડોક્ટર રાખેલા છે કે કોઈ એવી સુવિધા છે અમારા આ ટ્રસ્ટ હેઠળ જ એક ગૌશાળા બીજી ચાલુ છે અમારા જ ગામમાં છે અને લુલી લંગડી અને અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલી ગાયોને અમે ત્યાં રાખીએ છીએ અને આપણું જે ટ્રસ્ટી મંડળ છે એના સભ્યો છે એના કેટલી કેટલા જણાની ટીમ છે અમારા ટ્રસ્ટમાં બાર સભ્યો છે બાર સભ્યો છે અને બારે બાર મતલબ બારે બારમાંથી યુવાનો પણ છે અને વૃદ્ધોનું માર્ગદર્શન પણ છે એવી ટીમ છે અમારી જ્યારે ગૌશાળાની વાત આવે અને કોઈ પણ ગામમાં જ્યારે ગૌશાળા હોય ત્યારે એનું આખું વાતાવરણ જ અલગ હોય છે આપના ગામમાં જ્યારે ગૌશાળા છે ત્યારે આપના વિચારો આપના ગામના જે સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ તરીકે કેવી રીતના થાય છે ધર્મના કાર્યથી જે ભેગું થાય એ અમે આ ગૌશાળામાં વાપરીએ છીએ અને યુવાનોને અપીલ કે એક કલાક પણ ફ્રી હોય તો આ ગૌશાળામાં આવો સકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થાય છે તમે અહીંયા આવીને અનુભવ કરો એ રીતને જ અમારું બધું હેતુ છે હેતુ છે તમારું જ્યારે ગૌશાળા ચલાવતા હોય ત્યારે આપણે એક ગાયને મા તરીકે માનીએ છીએ અને ગાય પ્લાસ્ટિક ખાય ને એ તમારું મુખ્ય હેતુ છે કે ભાઈ આપણે મા તરીકે માનતા હોય તો ગાય કોઈ રસ્તે રખડવી ન જોઈએ ને ભંડુરી ગામમાં આજે પણ ભાઈ ભંડુરી ગામમાં આજે પણ કોઈ ગામ અમે આખું ગામ ફર્યા છે એકે ગાય તમને રખડતી જોવા નથી મળતી ખૂબ સારું કાર્ય છે જ્યારે આ ગૌશાળાની જમીનની વાત આવે તો કોઈ ગૌશાળાની છે કે કોઈ પ્રાઇવેટ માલિકીની આ જમીન ગૌશાળાની જ છે જમીન ગૌશાળાની જ છે અને આપની આ ગૌશાળામાં ગાયો એટલી છે પચાસ ગાયો છે બરાબર જ્યારે આપણા ઘરે પાંચ દસ ગાયો પણ સાચવવી આપણે મૂંઘી પડી જતી હોય તો ખાસ કરીને વાત કરું તો સારો અને એ કેવી રીતના તમે મેનેજ કરો છો ગામના સહકારથી જ ચારાનું બધું થઈ જાય છે અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થાય લોક સંસ્કૃતિ જાળવીને અમારા ગામમાં હોળીના દિવસે એક જાન નીકળે એ જાનમાંથી જે ફાળો એકત્ર થાય એ બધું આમાં વાપરવામાં આવે છે એ સિવાયના બીજા કોઈ કાર્ય થાય તો એ ફાળામાંથી જ આ બધું ચાલુ છે અને ગામના ફાળાથી એટલે જ્યારે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે ભંડુરી ગામમાં જે પણ સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ થાય એને કેન્દ્ર બિંદુ ગૌશાળા બનાવવામાં આવે છે જેથી એનું કંઈ પણ વધુ ઘટું જે પણ ફંડ આવે ગૌશાળામાં તમે નાખો છો જ્યારે આવકનો સ્ત્રોત કેવી રીતના છે તમારી ગૌશાળામાં કે એ જ છે લોકફાળા તરફ લોકફાળો જ છે અને ગામનો સહકાર જ છે બીજો બહારથી કોઈ હજી એટલું પ્રચાર પ્રસાર નથી બેન પાર્ટી અમે ઘણી બધી ગૌશાળા વિઝિટ કરતા હોઈએ છીએ ત્યાં ઘણી બધી બેન પાર્ટી એવી રીતના એ લોકો કાર્યથી આવકનો સ્ત્રોત ઉભો કરતા હોય છે ત્યારે આપની ગૌશાળામાં બેન પાર્ટીની સુવિધા છે અમારી ગૌશાળામાં બેન પાર્ટીની સુવિધા હતી પણ અત્યારે કાર્યરત નથી પણ હજી આવનારા સમયમાં એ ફરીથી શરૂ કરવાનો અમારો પ્લાન છે ફરીથી શરૂ કરવાનો પ્લાન છે જ્યારે આ ગૌશાળામાં આવનારા સમયમાં કોઈ એવો દાતા મળે અથવા અમારા પ્લેટફોર્મ દ્વારા તમને કંઈ દાન મળે તો તમે નવી નવું કંઈ કરવા માગો છો તમારી ગૌશાળામાં હજી જો કોઈ દાતા મળે તો આ ગૌશાળાના વિકાસમાં જ અમારે આગળ વધવું છે વધુ ચારો થાય પૈસાની જરૂર ચારો મળે તો વધુ ગાયોનો નિભાવ કરી શકીએ પૈસા મળે તો આ જ ગૌશાળામાં વિકાસ થાય પેલી ગૌશાળા અમારી જે લૂલી લંગડી ગાયો છે એનો વિકાસ થાય એ પછી અમારે એક ગેટ બનાવવાનો પ્લાન છે એ બધું કોઈ દાતા મળે તો આગામી બધા પ્લાન છે એ બધા પ્લાન છે જ્યારે ગૌશાળાનો એક વર્ષ દરમિયાન જે ખાસ તહેવાર કહેવામાં આવે છે ઘણી બધી ગૌશાળા નહીં પણ દરેક ગૌશાળામાં એ ઉજવાતો હોય છે મકર સંક્રાંતિનો ખીહેરનો તહેવાર તો આપની ગૌશાળામાં ખીહેરનો તહેવાર કેવી રીતના ઉજવાય છે અમારે ગૌશાળામાં ખીહરના દિવસે ફંડફાળો કરીએ છીએ પેલી ગૌશાળાની ટીમ છે આખી એ ટીમ અલગ છે પણ અમારી જ છે એ ટીમ એ ટીમ મકર સંક્રાંતિના દિવસે ફાળો કરે છે અને એમાંથી એનો નિભાવનો થોડો ઘણો ખર્ચ નીકળી જાય છે હવે અહીંયા કોઈ પૂજન માટે ના આવતા હોય તો એ ફાળો અમને મળી રહે જ્યારે ખીહેરના દિવસે ઘણી બધી ગૌશાળામાં ગૌશાળાના ખાતરની પણ હરાજી થતી હોય છે તો તમારા ગામમાં એ ખાતરની અરાજી થાય છે તો મતલબ બાર ગામના ને કોઈને તમે આપો છો કે તમારા ગામ પૂરતી તમે એ વસ્તુ રાખી છે એ ખાતરની અરાજી અમારે લગભગ દર મહિને હોય જ છે અને એ ગામ પૂરતી જ મર્યાદિત છે અત્યારે તો આગળ જતા જો નિભાવ વધશે ને ખાતરનું એવું બધું પ્રોડક્શન વધારે થાય તો પછી અમે વિચારશું કે બહારના પણ લઈ જાય જ્યારે આપણો સૌરાષ્ટ્રની રસદારોનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે દરેક ગૌશાળા આત્મનિર્ભર બને અને દરેક ગૌશાળામાંથી ગૌમૂત્રમાંથી અર્ક ને એવું બધું બનતું પ્રોડક્ટ બનતી થાય ત્યારે આપની ગૌશાળામાં આવનારા સમયમાં કદાચ એવું કંઈ થાય તો તમે આત્મનિર્ભર માટે કંઈક ગૌશાળામાં ગૌ ગૌમૂત્રથી અર્ક બનાવવાનું ટ્રાય કરવાના છો કે હા ચોક્કસ એવો હજી વિચાર અગરબત્તી ને એવું ઘણું બધું ગાયની પ્રોડક્ટમાંથી ગાયના ચાણમાંથી બને છે તો તમે એ બનાવવાના હા અમારા ટીમમાંથી જો કોઈને એવી ટ્રેનિંગ અપ્રૂવ થાય તો અમારો એ પણ વિચાર છે કે એ કંઈક કરીએ અને ગૌશાળામાં જે કંઈ થાય એ નફો વાપરીએ જયદીપભાઈ આજે આપણે સૌરાષ્ટ્રની રસધારામાં તમે જોડાણા છો શ્રી ગોકુલ ગૌશાળા તો આપને કેવો લાગ્યું છે સૌરાષ્ટ્રની રસધારાનો એક વિચાર બહુ ઉત્તમ લાગ્યો મને ગૌશાળા નાની નાની ગૌશાળાઓને આપણે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર આટલી અત્યારે ટેકનોલોજીના યુગમાં આ રીતે કોઈ કાર્ય કરી શકીએ એવો અંદાજ નહોતો પણ આજે તમારું કામ જોઈ આપની જે એપ્લિકેશન જોઈ અને એમાં જે બે જે જે દાનની સુવિધાઓ છે એનાથી ગૌશાળાનો વિકાસ થાય અને બહુ સારું પ્લેટફોર્મ મળશે અમારી ગૌશાળાને એટલે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સર્વ સર્વ વડીલોનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌરાષ્ટ્રની રસધારામાં જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર